पर्लको डेटा स्ट्रक्चर्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा पर्लमा उपलब्ध डेटा स्ट्रक्चर्स बारेमा चर्चा छौ। यहाँ म उबुन्टु लिनक्स 12.04 अपरेटिङ सिस्टम र पर्ल 5.142 प्रयोग गर्दै छु म एडिट टेक्स्ट एडिटर पनि प्रयोग गर्दै छु तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग पर्लको भेरिएबलको ज्ञान हुनुपर्छ कमेन्ट लूप र कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरुको ज्ञान थप फाइदाजनक हुनेछ कृपया सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइटमा हेर्नुहोस् पर्लमा तीन प्रकारको डेटा स्ट्रक्चर छन् स्केलर एरे ह्यास जसलाई एसोसिएटिभ एरे पनि भनिन्छ स्केलर यो डेटा स्ट्रक्चरले कुनै पनि डेटा टाइपको मान राख्छ data type string number double आदि हुन सक्छ यसले एउटा एरे वा को रेफरेन्स पनि राख्न सक्छ सम्झनुहोस् पर्लमा रेफरेन्सको बारेमा आगामी ट्युटोरियलमा चर्चा गरिनेछ स्केलर डेटा स्ट्रक्चर भेरिएबल घोषणा गरे जस्तै सरल छ डलर काउन्ट बराबर 12 सेमिकोलन डलर स्ट्रिङ बराबर एकल उद्धरणमा I am scalar of type string semicolon हामी स्केलरमा तलका कार्यहरू गर्न सक्छौ यसमा एउटा मान राख्न एउटा स्केलर अर्कोमा राख्न नम्बर टाइपका स्केलरमा गणितीय कार्यहरू गर्न जस्तै जोड घटाउ आदि स्ट्रिङ स्केलरमा स्ट्रिङ कार्यहरू जस्तै कन्क्याटिनेसन सब एसटीआर आदि अब स्केलर डेटा स्ट्रक्चरको एउटा उदाहरणमा हेरौं टर्मिनलमा जाउँ र type gedit scalars.pl space ampersand र enter थिचौं यसले gedit मा scalars.pl फाइल खोल्नेछ स्क्रिनमा देखाए जस्तै तलका कोडहरु टाइप गरौ यो स्केलर घोषणा र मान राख्ने काम भयो यी नम्बर टाइपका स्केलरमा गर्न सकिने केही अंकगणितीय कार्यहरु हुन् यी स्ट्रिङ टाइपका स्केलरमा गर्न सकिने केही स्ट्रिङ कार्यहरु हुन् sub str एउटा पर्ल फंक्शन हो जसले स्ट्रिङको अंश आउटपुटको रूपमा दिन्छ यहाँ इन्डेक्स 0 ले एउटा स्ट्रिङको सुरुवात जनाउँछ मतलब हामीले कहाँबाट स्ट्रिङ निकाल्ने हो र 11 ले हामीले कहाँसम्मको स्ट्रिङ आउटपुट लिने हो जनाउँछ फाइल सेभ गर्न कन्ट्रोल एस थिचौं अनि टर्मिनलमा जाउँ र पर्ल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौँ पर्ल scalars.pl र इन्टर थिचौं हाइलाइट गरिएको आउटपुट टर्मिनलमा देखिन्छ अब पर्लको एरे डाटा स्ट्रक्चर हेरौं एरे यसले वस्तुहरूको सूची जनाउँछ वस्तुहरू स्ट्रिङ नम्बर आदि हुन सक्छ यसमा एउटा इन्डेक्स छ जुन एरेमा विभिन्न कार्यहरू गर्न प्रयोग गरिन्छ इन्डेक्स 0 बाट सुरु हुन्छ अन्य प्रोग्रामिङ भाषाहरू जस्तै यसमा एउटा एरे प्रोग्राम गर्नु पहिले यो वा यसको लम्बाई घोषणा गर्नु पर्दैन पल एरे यसमा थपिने वा यसबाट हटाइने वस्तुहरूको आधारमा बढ्ने वा कमसिने गर्छ एउटा एरे लेख्ने syntax at the rate variable name space equal to space open bracket कमाले छुट्याइएको वस्तुहरूको सूची क्लोज ब्राकेट सेमिकोलन अब एउटा एरे डेटा को उदाहरण टर्मिनल टर्मिनलमा जाऊ र टाइप गरौ gedit perlarray.pl स्पेस एम्परस्यान्ड र एन्टर थिचौ यसले gedit मा perlarray.pl फाइल खोल्नेछ स्क्रिनमा देखाए अनुसार कोड टाइप गरौ यो नम्बर टाइपको वस्तुहरु सहितको नम्बर एरे हो यो स्ट्रिङ टाइपको वस्तुहरु सहितको स्ट्रिङ एरे हो यो एरेमा दुवै नम्बर र स्ट्रिङ टाइपका वस्तुहरु छन् यो उदाहरणमा पर्लमा उपलब्ध विभिन्न एरेको प्रकारहरु छन् यसरी हामी पर्लमा एरे प्रिन्ट गर्न सक्छौं फाइल सेभ गर्न कन्ट्रोल एस थिचौं अनि टर्मिनलमा जाउँ र पर्ल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौँ पर्ल पर्लएरे.pl र इन्टर थिचौं टर्मिनलमा तलको आउटपुट देखिनेछ अब पर्लको ह्यास डेटा स्ट्रक्चर हेरौं ह्यासलाई वैकल्पिक रूपमा एसोसिएटिभ एरे भनिन्छ यो एउटा key value pair data structure हो ह्यासमा की विशेष हुन्छ यदि पुनः की थपेको छ भने त्यो कीको मान कीको सबैभन्दा पछिल्लो मानले ओभरराइट हुनेछ मानको नक्कल गर्न सकिन्छ यसले कुनै पनि डाटा टाइपको मान राख्छ ह्याशको syntax percentage variable name space equal to space open bracket enter थिचौं एकल उद्धरण की नेम एकल उद्धरण space equal to greater than चिन्ह स्पेस भ्यालु कमा एन्टर थिचौ एकल उद्धरण कीनेम एकल उद्धरण space equal to greater than चिन्ह स्पेस भ्यालु एन्टर थिचौ क्लोज ब्राकेट सेमिकोलन अब ह्याश डेटा को एउटा उदाहरण हेरौं मा जाउँ र type gedit gedit perl hash dot PL space ampersand र एन्टर थिचौ यसले geditमा perlhashpl फाइल खोल्नेछ स्क्रिनमा देखाए चाहिँ तलको कोड टाइप गरौ यो हैशले एउटा विषयमा प्राप्त गरेको अंक जनाउँछ यो उदाहरणले हैशको प्रयोग देखाउँछ अब कसरी हैश प्रिन्ट गर्ने हेरौ अहिलेको लागि हैश प्रिन्ट गर्ने तरिका याद गर्नुहोस् विस्तृत जानकारी आगामी ट्युटोरियलमा दिइनेछ फाइल सेभ गर्न कन्ट्रोल एस थिचौ अनि टर्मिनलमा जाउँ र पर्ल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौँ Perl perl hash dot PL enter थिचौ टर्मिनलमा तलको आउटपुट देखिनेछ संक्षेपमा हेरौ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौ स्केलर एरे र पर्लमा ह्यास डेटा स्ट्रक्चर नमूना प्रोग्रामहरुको प्रयोगले यहाँ तपाईको लागि एउटा कार्य छ स्केलर भेरिएबल घोषणा गरौँ यसमा टाइप फ्लोट को मान राखौं अनि यो प्रिन्ट गरौँ रंगहरु रेड येलो र ग्रीनको एरे घोषणा गरौँ र प्रिन्ट गरौँ इम्प्लोइ नेमको ह्यास र तिनीहरुको डिपार्टमेन्ट घोषणा गरौँ र प्रिन्ट गरौँ hint employee equal to greater than चिन्ह John comma department equal to greater than चिन्ह इन्जिनियरिङ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीका लागि contact spoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् tutorial project talk to a teacher project को एक भाग हो यसलाई National Mission on Education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken tutorialorg nmeict-intro आशा छ तपाईलाई यो पर्ल ट्युटोरियल उपयोगी भयो म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार